дисктеги маятниктин айлануусун карайлы байкоочу менен байланышкан эсептөө системасы инерциалдуу болот байкоочунун көз карашы боюнча шар нормалдуу ылдамдануу менен кыймылда ага таасир эткен күчтөрдүн суммасы 0 болбошу керек маятники ордок күчү жана жип тараптан күч таасир этүүдө бул күчтөр бири бирин тең салмактаган жок себеби алар ар башка бурчка четтеген диск менен байланышкан эсептөө системасы инерциалдуу эмес шар диске салыштырмалуу кыймылсыз күчтөрү бир бурчта четтеген демек шарга дагы бир күч таасир этерин билели ал күч ордук жана жип тараптагы күчтөрдү тең салмактайт бирок бул күч денелердин аракеттешүүсүнүн жыйынтыгы эмес бул диск менен байланышкан эсептөө системасы инерциалдуу эмес жана анда инерциянын күчтөрү таасир этет